Привет всем, с вами Селезнев Артем. Я один из основателей компании StarStix. Осенью 2014 года мы выпустили новую серию палочек. Палочки Ukrainian Horbium. Эти палки производятся у нас на Украине с украинского граба. Мы провели презентацию наших палок. На презентации участвовали такие музыканты, как Денис Сидоренко, Ваня Рубанчук и Влад Кисель. Теперь ваша очередь попробовать наши палки.